にします。はい。はい、わかりました。 ガス全然使える、うん、冷たくなってるからね、なかなかもうガスが何リットルぐらい入ってんのそれこれね、20リッター水それでやっても25、まあ、30まではやんないかなそうするともう高価なお湯をして一番こうす間に合わなくなっちゃう時あるんだよねそうするとお客さん来ても悪いんだけどっつって、うん、あの 10分ぐらいかかるから、もう一回足して、また味出すの、うん、待ってるよって人いるんだよね <laughs> いいじゃん <laughs> ありがたいけどさ、ね、こっちが焦っちゃうんだよね、これ何杯ぐらい取れんですかあのねえっと取れるのは150杯ぐらい取れるんですよ、だけどこのままじゃダメなんですよ であの油とかね、それから腹豚の腹とかそれから出し込むとかね、そういうの持ってるんですよ、うん、である程度出なくなったら今度それ足して、ね、でまた20分ぐらいあの少しそれやって、うん、あのまあ、ちっちゃいからね、それだそういう重なっちゃってあるんですよ奥の寸胴も使ってんのあれ一番右の向こう、うん、向こうお湯沸かしてるのあそこそこそこでこっちで大体あの20とか、まあ、30まであんまりやらないですけど 使ったら向こうのこっち持ってきてまた向こうで沸かしてだからなるべく新しいお湯を使うようになっちゃいます早いよねあのずっと続いてきちゃうと、そういうでどうしても間に合わないとしょうがないから向こうのお湯をこっち少しバンバン足してやってって時もね忙しい時はやる。 <laughs> 湧いた <laughs> 湧いた <laughs> 走っててそれよくずれないよね火うんあの多少やっぱり曇ったりしますよ、うん、んう山盛りだチャーシューだ。が <laughs> すごい こ持っててみますよ。はい、一つは持ってます。しちゃってごめんね。いえ、とんでもない。で、胡椒どうしますか。胡椒あれから大丈夫ですか。うん、よし。はい、いただきます。はい、すいませんでした。待たしちゃって。